Γεια χαρά! Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο email από τις υπηρεσίες του SEP. Πάμε στη σελίδα www.sep.org.gr κάθετος mail. Στη συνέχεια ακολουθούμε το σύνδεσμο για άμεση προσπέλαση του email σας πατήστε εδώ. Στη συνέχεια, στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο Change Email Password. Στην νέα σελίδα εμφανίζεται η φόρμα την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε έτσι ώστε να αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης του email από τις υπηρεσίες του SEP. Στο πεδίο email εισάγουμε το email το οποίο χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του βίντεο δημιουργήσαμε ένα δοκιμαστικό email το οποίο χρησιμοποιούμε τώρα. Στο current password εισάγουμε τον ισχύον κωδικό του email. Στο πεδίο new password εισάγουμε το νέο κωδικό που θέλουμε να έχει το email μας. Στο πεδίο Confirm New Password εισάγουμε πάλι το νέο κωδικό που θέλουμε να έχει το email μας. Τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί Change Password. Η αλλαγή του κωδικού έγινε με επιτυχία το βλέπουμε και στο μήνυμα της νέας σελίδας που εμφανίζεται